مرحبا بكم على جيم آرت للفنيات شكرا لمروركم وفتح الفيديو لا تنسونا بدعمكم بالاشتراك والإعجاب والتعليق ولا تنسوا تفعيل الجرس فيصلكم منا كل جديد الانشطه التاليه بما ان تعبت في هذا شويه أنا نقلبوا على آه، شي حاجه سهله شي حاجه سهله انا بان لي غنتعامل بهاد les motifs الجاهزه هاد ال motif الجاهزه نشوف انا هاد ال motif لانني هنا غادي تتقب يمكن ناخذ هادي voilà. ناخذ هادي ونحنا مع بعض نعاود نستعن تاني بهادو عجبتني الفكره ديال لانه كيعطي واحد الاستملاح وهكا تيكون pochette التالي ها هو جاهز آه فكره زويونه حلوه متغيره يحيد بنادم داك الروتين وداك الملل وهاد القنيتات درتهم لانهم كانوا شويه تمحكو يعني آه، تقشروا شويش فتعمدت آه، ندير هاد ال décoration هنايا متغيره باش ما يبقاش آه، هذاك المنظر كما شفتوه اذا هذا بما غيحتاج انا ندير له ال portable نتوما كتشوفوا فاذا هذا آه، بوشيطه الثانيه نبداو في الثالثه بوشيطه الثالثه واكله العصا مزيان تمحكات كانت العصا تحيدت <laughs> كان داز من عندي انا لعند بنتي فالمهم غنغيرو انا كنستعمل في داكشي شويه اللي قديم باش نجددوه آه كانت العصا طار لها هاد الكولورياج هنايا كان ذهبي فخاصه خدمه